后悔没有早点学会防守爆杆拳的方法，所以很多朋友都被 KO 了。他问说：“两侧怎么去防守啊？”首先哪是杆啊？他的左手打我右边，就我的右边嘛，这是杆，他打我，嘣，这是杆啊！这个标题呢，实际是个标题党，不然的话你不看。所以呢，实际我们要教的是防守两侧肋骨和横膈膜的方法，那就是身体摆拳的方法。那现在呢，打我左手，来走，嘣 OK，右手，嘣。你看是怎么防啊？首先我要确定手是护头的，手护头的。 那正常站架一定要确定的，垫起来肩膀，然后把身体争取把它缩短距离。这样的话，你看你手臂防守，它呢就离你的肋骨稍微近一些了。看它打我的话，我往下一压，嘣。看我同时还护着头呢。你要担心一件事儿，就是他假装打打这儿，实际在打头，嘣。你看打中了，对吧？所以你一定要确定，无论他怎么去打你，不管是头还是身体，都随便打。 看，看你都去防着啊，这是唯一的方法，非常好方法。有几个细节点呢，就是肘子一定要贴住身体，你不要有间隙啊。如果一旦有间隙的话呢，他就打进来了。你看，他又打进来了，对吧？很多朋友说，哎，那他如果打我的肘尖儿，就我肘尖把自己给打岔气了，怎么办啊？这个问题我真没法回答你，肯定哪儿出了问题，我觉得啊， <laughs> 自己打岔气，对，这很多人是这样的。 还有一点啊，我要额外强调一下，在防守的时候，如果你不是老手，你要吸取一下这样的经验。你看谢教练护头，很多人是这样的。你就比如说我，我会故意打身体拳，我骗你，我打高一点，我打这个地儿，那可能谢教练他肘子往上抬了，对吧？他信了，他以为哎，你看这孙子他就打这个地儿，对吧？但实际我的目的骗他，哒哒嘣，我实际是打干，对吧？我欺骗你，我引导你，我洗脑你，造成个记忆。哎，这是我打击的记忆点，你要记住我打这儿哦，实际我打这儿，包括你要小心什么呀？ 哎，我得反复打头，嘣嘣嘣嘣，然后实际嘣又是打干了，哎，完蛋了，你又岔气儿了，对不对？